сәлеметсіздер бүгінгі өтетін сабағымыз to be етістігі to be verb verb дегеніміз етістік ағылшын тілінде бұл етістіктердің ішіндегі өте бір маңызды етістік би етістіктері көптеген жерде қолданамыз әрі сондай ақ көптеген студенттер осы етістікті дұрыс білмегендіктен көп жерлерде қателеседі енді осы етістік туралы өт, айтып өтпекшіміз бұл to be етістігі to be етістігі бұл би иә би етістігі бұның түбірі осы би етістігі түбірі би бұның мағынасы қазақша мағынасы бұл болу деген сөз бұл етістік көп студенттер бұны көп адамдар бұны жұрнақ немесе жалғау деп үйреніп қалған бұл болу етістік бұл енді бұл үш түрлі форма, формада келеді am is are демек бұл қандай дегенде мен болсам деген I am hmm? I am мен болсам бірінші жақта бұл болсам болсам болып кетеді мен болсам деген сөз мен болсам I am I am a student мен болсам бір студентпін мына жерде am деген бұл болу деген сөз болсам болып кетеді мен болсам бірінші жаққа осы am деген форманы қолданамыз ал и деген бұл үшінші жақ үшінші жақ мысалға үшінші біреу бөгде біреу. хи ол ши әйелдерге ол сол сияқты кез келген біреу, кез келген бір үшінші адам мысалға my father is a teacher менің әкем болса мұғалым. жерде оның орнында he тұр he is a teacher ол болса бір мұғалім бұның бәрі болса деген сөз егер сен болса you болады you you are a student бұл жерде осы am is are дегендер осы үш түрлі жаққа әр үшеуіне үш түрлі формада қолданады енді бұл э, қазақ тілінде көбінде жасырын болады сол себепті біз қазақ тілін, қазақ студенттер бұл білмей қалады мысалға I am a student дегенді мен студентпін дей саламыз мына мен болсам деген сөз жасырын болып қалады сол себепті біз бұны білмей қаламыз мен болсам бір студентпін қысқартып мен студентпін дей саламыз ал ағылшын тілінде i студент деуге болады ма болмайды he student he teacher деуге болады ма болмайды міндетті түрде he is a teacher ол болса мұғалім демек бұл жерде бұл етістік осыдан біз нені білеміз сөйлемді сөйлем қылып тұратын нәрсе ол етістік сөйлемнің ішіндегі ең негізгі негізгі жаңағы ә, сөз табы ол етістік етістік болмаса ағылшын тілінде сөйлем болмайды сол үшін ал енді зат есімдер зат есімдер және сын есімдерді сөйлем қылатын нәрсе осы би етістік екен мыңдаған етістік бар етістіктер түр көп қой білесіздер мысалға speak сөйлеу walk жүру run жүгіру do, істеу. Сол сияқты қаншама етістіктер бар, солардың ішіндегі бір маңызды етістік не? Be. Be етістігі, болу деген сөз. Иә? Енді қараңыз, бұны зат есімдерге осы be етістік арқылы сөйлеп барады. He is a teacher, иә She is a doctor. Ол болса дәрігер, сол сияқты. Енді қараңыз, сын есімдерге де осы be етістігі арқылы құраймыз. Мысалға, I am happy. Мен болсам көңілдімін happy деген сілесім. оны b етістігімен құраймыз егер i happy десек болады ма болмайды ешқашан i am happy болу керек мен болсам көңілдім. қазақ тілінде қысқартып мен көңілдімін дейсен саламыз болсам деген сөз айтылмайтын болғандықтан біздің тілде осыны көбінде біз жаңағы түсінбей қалатынбыз сондықтан i am happy you are lucky сен болсаң бақыттысың қысқартып сен бақыттысың дей саламыз бірақ ағылшын тілінде you lucky болмайды міндетті түрде you are lucky сол сияқты he is lucky ол болса бақытты демек бұл сын есімдерді осы арқылы сөйлеп құраймыз міне i am sorry мен кешірім сұраймын sorry деген ағылшын тілінде бұл сын есім сол үшін i am sorry болып тұр i sorry болмайды мұны алып тастасақ болмайды не үшін бұл етістік етістіксіз етістік жоқ болып қалса сөйлем болмайды сол үшін I am sorry болады he is sorry ол кешірім сұрайды бұл жерде is болмаса тағы да болмайды he sorry деп болмайды өйткені бұл етістік емес егер етістік болса онда болады етістіктерін алып тастап қолданамыз ол кезде мысалға тағы да we are hungry біз болсақ жаңағы қарнымыз аш қарнымыз аш дегеніміз бұл жерде сын есім болғандығы үшін we are hungry болып тұр we hungry болмайды міндетті түрде қосылады тағы да they are my parents parents олар болса менің ата анам қысқартып олар менің ата анам дей саламыз олар менің әке шешем дей саламыз бұл жерде мынау түсіп қалса болады ма бұл тағы да болмайды түсіндік қой осы би етістіктері өте маңызды енді бұның би қысқарған формасын жалпы студенттер біледі мысалы I am болса I am дей саламыз I am бұл he is болса his she's its it is, she is deganda it's, she's desa olamiz. You are, we are, biz sendir bo'lsanglar demesi sen bo'lsang, we are biz bo'lsak, they are ular bo'lsa, qisqartib your, where, there desa olamiz. Eskilik bo'lgusiz turi, evet? Men studentman bo'lsa, men bo'lsam bir studentman, endi emasman bo'lsa, men student emasman bo'lsa, ne ne qilsamiz? Barini not. I am not a student. Мен болсам студент емеспін. He is not a student. Ол болса студент емес. Яғни қысқартып, ол студент емес. Сол сияқты We are not, we are, we are not students. Біз студент емеспіз. Бәр, барлығының осы формадағы болмыс түрді не қосамыз? Not қосамыз. Not қосамыз. Енді қысқартпа түрлері бар мысалға I am not student student деген I am not қысқарта салуға болады I am not he is not деген he is not немесе he isn't осы формада қолданады we are not деген we are not ә? they are not болса they are not бұл қысқарған формасы үнемі жалғасты қараймыз тағы қараңыздар I am late мен кешіктім late деген кешігу бұл ағылшын тілінде сінесің үшін I lead болмайды. I am lead. Мен кешіктім. Мен болсам кешіктім деген қысқартып мен кешіктім. We are lead. Біз кешіктік. Егер етістік болса, бұл етістігі керек емес, өйткені өзі етістік бар. Мысалға мына сөйлемде. I hit. examine. I hate examine. Мен емтиханды, экзамен деген емтихан жек көремін. I hate. Бұл жерде I am hit. деп керек емес. I am hit деп айтпаймыз тікелей I hit. не үшін бұл өзі етістік түсіндіңіз ба егер сын есім болса қоясыз жаңа басында айттық сосын зат есім болса қоясыз I am a teacher I am a doctor зат есім болған үшін би етістігін қойып тұрсыз иә мысалға міне тағы да I love study I hate examine I love study емтиханды жек көремін оқығанды жақсы көремін бұл жерде I am love деп қолдамаймыз Onu bəriniz bilisizdir. I love deyəndə I am love olmaydı. I love istədiyi bo'ladi. Cəl tağ görək misal. I am sorry. I am sorry. Men kechirim so'rayman. Bu katil bo'lib qolsa sizda sorry degan sizga ism bo'lganligi uchun bugan I am sorry bo'libdi. I sorry bo'lmaydi. Nemese sorry me bo'lmaydi. Sorry me katil Ne uchun bu sizga ism? Yetishdik emas etishik bo'ladimiz qarang excuse me meni kechirіңіз демесе айып етпеңіз жол сұраған кезде қолданасыз иә сол кезде excuse me болады тағы да forgive me болса кешір мені кешір мені forgive деген етістік етістік болған үшін forgive me болады forgive me give me маған бер деген сияқты forgive me кешір етістік болатын болса бұл онда сөйлем болады ал сын есім зат есім болса сөйлем бола алмайды болдыру үшін не істейміз биетістігі етістігі I, apologize мен кешірім сұраймын I am apologize болмайды не үшін бұл өзі етістік бұл verb ә? verb сол етістік жоқ болған үшін мына жерлерде сын есімнің алдына сын есімдерге осы етістік қойдық бұл жерде керек емес түсінді ма енді қараңыз бұның сұраған кезде Ондай сөйлемдер би етістігімен жасалған сөйлемдерді сұраған кезде яғни сұраулы формасында би алдына өтеді Жаған бастауыштың алдына өтеді ә? мысалға you are a teacher сен болсаң мұғалімсің сұрағанда are you a teacher бұл би алдына өтті are you a teacher сіз мұғалімсіз ба he is a doctor ол болса дәрігер сұрағанда is he a doctor ол ма сұраудың формасында бесігі алды өтеді сын есімдермен болған сөйлем мысалға I am busy мен қарбаласпын қазақшаға ұқсап болады мен безіп жүрмін иә he is busy ол қарбалас иә бизнесмен деген осы busy дегеннен шыққан иә I am busy сұрағанда are you busy сіз қарбалассыз ба you деген сіз ғой сол үшін бесігі алдына өтеді are you busy сұраудың формуласы осындай бұл өте оңай